Conversaremos agora con José Antonio Álvarez Caride, presidente da Federación de Ampas Públicas de Ourense, Asburgas. As familias, xunto co sistema educativo e os medios de comunicación, son responsables da socialización de nenas e nenos. As AMPAs e as federacións de AMPAs teñen tamén un papel importante na aprendizaxe de comportamentos igualitarios e non discriminatorios, e son parte fundamental na creación de servicios de conciliación da vida familiar e laboral. Que papel xogan FAPA Ourense e as AMPAs nos centros educativos? Eh, a FAPA, a FAPA e as AMPAs, eh, vamos mirar primeiro nas AMPAs, son entidades eh, independentes de cada comunidade educativa, cada centro, Eh, a, máis alá de, de organizar actividades, eh, festas de fin de curso, son eh, representantes das familias. Aparte de ser representante das familias, eh, xogan un papel reivindicativo nas necesidades que podan, eh, poidan ter es, eh, ditos centros. Entón, esas eh, necesidades son as que, eh, de algún xeito, as AMPAs reivindican tanto a administración, a propia comunidade educativa, a propio claustro ou dirección do propio centro, e eh, simplifican eh, a masificación de protestas, entre comillas, ou eh, halagos hacia dita comunidade. Por iso, eh, máis alá de, de ser unha empresa de servicios, eh, somos unha organización eh, independente eh, que axuda as propias familias a ir máis alá, non? Pódenos falar do seu proxecto de comedores escolares? Pois, efectivamente, si fomos reconocidos a nivel nacional por tanto por a Confederación como por outras eh, organizacións que se dedican, ao, o, por exemplo, a Plataforma Estatal de Consumo Saludable na Escola, etc., etc., porque eh, intentamos mm, acadar un modelo mm, de xestión que non só eh, estivera eh, para conciliar ese tempo eh, que as familias non poden, eh, e que nos gustaría seguramente, na maior parte dos casos, ou en todos seguramente, eh, estar con nosos fillos para a hora de comer. entonces creíamos que se si unha familia eh, ten que tomar a decisión de non de, de deixar os seus nenos ou as súas nenas no, no comedor que sexa o espacio a parte de con bons hábitos, eh, xerando uns bons hábitos de alimentación para un futuro, que estuveran eh, comendo como na casa ou mellor, si se pode decir, porque faltando ese calor da, da familia, pois polo menos que teñan, mm, consigan saber estar e eh, sepan comer un pouquiño de todo e podan eh, ter eh, unha alimentación o máis saludable posible cales serían as carencias na educación pública con relación á igualdade de oportunidades? Eh, non ten as mesmas eh, oportunidades de interactuar eh, unha nena ou un neno no rural que na unha capital de provincia. Por qué? Porque o que nos rodea e os, os espacios están eh, cada vez máis no rural eh, desaparecendo. Si, si temos que ir a un teatro ou temos que ir ao, vamos a un cine ou un espectáculo gratuito, porque mm, temos que pensar tamén que non todo o mundo pode ir ao teatro ou ao cine eh, todas as semanas ou todos os meses, non? Temos que pensar tamén que hai familias socioeconómicamente eh, desfavorecidas, non? E, e que a administración, eh, todos temos que ter conta deso. Pero o tema das reválidas é un, é un caso moi específico, porque non é o mismo eh, nesas, nesas probas eh, como ter, ter do mismo xeito as mismas, as mismas preguntas e as mismas eh, temarios para un neno, nena, un neno do rural que para unha nena ou un neno do, da cidade. entonces eh, que non debería de ser, porque aí entramos tamén en igualdade, xa non de xénero, sino de, de espacios e, de oportunidades para todo o mundo. Non? E desde as familias eh, o que sempre estamos reivindicando é que o, o rural está totalmente olvidado. Entón, eh, non creemos que haxa as mesmas oportunidades para as nenas e os nenos no rural que na cidade. E, con relación á igualdade de oportunidades entre nenas e nenos? Non. Eu Personal, personalmente mm, penso que non hai diferenzas. Eh, incluso atreveríame a decir, atreveríame a decir, con todos os respetos, que hai menos problemática de igualdade no rural que no, que no urbano. Non sei por que nin por que non, Podíamos, poden eh, influir moitos factores que cada un ten nos na súa cabeza os que poden ser, pero penso que Eh, mm, o tema da igualdade tamén é un tema que ten que nacer na familia. Non? Eh, eh, os valores que transmitimos aos nosas fillas e aos nosos fillos eh, nacen desde a casa. Eh, non temos que esquecer que no centro educativo mm, dan unha educación eh, eh, se podemos decir, literaria, pero bueno, os valores e a educación persoal eh, nacen na casa, non? Pero, mm, xa digo, eu creo que mm, eh, os, as rapazas e os rapaces do rural mm, non non sabría como decilo sin herir o sentimento de nade, pero eh, hai menos egoísta no ambiente, egoísmo no ambiente, non? Eu creo que algunhas veces o egoísmo ou o afán de protagonismo mm, de, de, das persoas en xeral eh, chegan ao momento de que mm, transmitan a eses rapaces esa misma, esa misma, ese mismo factor negativo. Entón, eu vexo que van no rural, e como hai menos, e tes menos o mellor donde estar e donde elexir, pois eh, as rapazas e os rapaces pois están xogando todas ao balón ou están xogando todas á a comba. Mm, os xogos son máis unitarios, mm, están máis mm, en conxuntas nenas e os nenos. Eh, e de feito eses, eses xogos, porque eh, eh, foi unha idea que, que tuvemos e que estamos eh, a punto de, de poñer en marcha, é de eh, facer xogos populares. Os xogos de toda a vida. Os xogos da comba, os xogos da, da ra, os xogos da petanca, da billarda, da, eh, as, as alza... Bueno, ese tipo de xogos donde fai moito tempo, os aros que levábamos cun, cun, unha llanta dunha bicicleta, fai moito tempo, nenas e nenos xogábamos ao mismo. E agora só vemos que mm, ou nos patios ou temos fútbol ou temos fútbol. Ou temos escondite, que xogamos todos, pero xa queda máis espacio, porque se nos metemos, depende como se, se o centro tamén, porque se o centro é cativo, non temos moitos espacios para poder realizar todas as mesmas actividades. entonces eu penso que eh, aí é onde temos que entrar, pero temos que entrar todos. Aí non só os valores que lle podamos transmitir ás, aos nosas nenas e aos nosos nenos desde a casa, e decir, se xogades a isto, xogades todos, nenas e nenos. Porque un neno pode pensar, pero desde o propio eh, comunidade educativa, desde a propia administración, esas pautas sí que se deberían levar a cabo. Pois, ou xa hai fútbol, porque lle gusta a unha gran parte dos rapaces, eh, pero mañá hai brilé porque lle gusta a unha gran parte das rapazas. E no mismo fútbol, e no mismo brilé, teñen que estar en conxunto. Eso que nos parece a nós. Nas escolas é habitual que haxa casos de acoso ou violencia de xénero? Pois como federación, eh, esas experiencias que chegan a nós, algunhas veces xa son de reivindicación ou protestas das familias, non? porque somos eh, representadas, que veñen desde as nosas ampas, que son, son as que reciben o primeiro mm, notificación das familias que representan, e ao non chegar a un acordo, pois aí entra a FAMPA. Non? Temos que tamén determinar que a, a Federación é eh, a representante das propias asociacións independentes de cada centro. Entón, que pasa? Eh, sí que detectamos acosos, sí, detectamos acosos como mm, en... Eh, algunhas veces eh, se, se abre eses protocolos de acoso por exceso de celo e outras veces hai defecto. O sea, non se abren cando son. Entón, o que nos eh, pretendemos desde a FAPA con o noso programa de, de prevención que, que queríamos implantar xa eh, fai un ano, pero bueno, o tempo o presuposto pois non nos axudaba moito, era que mm, detectáramos con anticipación eh, desde as familias, desde os docentes e desde incluso eh, ese eh, personal externo que tenemos que temos nas actividades extraescolares, por exemplo, que un neno Pode ser novo nun centro. E o primeiro mes non sabes como pode mm, ser, porque cada un é como é, non? cada un ten o seu carácter e tal. Pero cando un neno ten eses cambios, todos tenemos que detectalo. Porque se o detectamos con, anterior, con anticipación, vamos previr moitos males eh, mm, máis graves. Entonces, eu sempre digo, e eh, eu decía unha dirección dun centro, que pasou, e non fai moito, Eh, se hai un acoso, hai que denuncialo. E se salen os medios porque ese acoso, que non lle dé medo eh, porque manche o seu centro. Non vai a manchar o seu centro, o contrario. Lle vai a axudar a decir, esta persoa, esta dirección de centro, este claustro, esta comunidade educativa detectou enseguida un acoso. Eu vou máis cómodo aí que outro que non pasa nunca nada, porque sempre pasa en algún centro. Entonces, eh, creemos que hai máis dos que querríamos que houbera, pero temos que ser conscientes de que non podemos tapar nada, porque tapando nada, iba a decir unha, unha frase, pero bueno, eh, ao final sempre cheira, como quen dice, ao final sempre se eh, vai a sair a flote, o, o, o malo sempre sae. É un fenómeno xeralizado ou hai diferenzas entre o medio rural e o urbano? Non, eu, como ben decía nunha pregunta anterior, eh, eu penso que hai, ou quero pensalo, por, por lo menos dos datos que temos. Si é verdad, é verdade que no rural eh, están máis dispersos os centros, ou mellor non hai e, esa masificación, eh, hai menos casos, non? O sea, pero eu penso que, como vos comentaba antes, que hai menos casos no rural que no urbano. Eh, eu creo que, mm, eh, como vos decía antes tamén, penso que no rural estamos máis pretos un dos outros, non? Eh, as nenas dos nenos, os nenos das nenas, e despois cando vamos a algún lado, pues vamos xuntos. Non sei se é porque hai menos ou porque non sei, eh, temos menos egoísmo nas familias incluso, porque non é o mismo. Nos, eh, comparados con, vamos poñer unha cidade máis grande que a nós, vamos comparar eh, un pobo mm, cunha escola unitaria ou un CPI de 150 alumnos eh, cun CPI ou, ou un instituto de 600 en Ourense, como o millor eh, un instituto de Madrid de 2000 pois nos os povos, o povo que, do que falamos de Ourense, coa cidade de Ourense e con Madrid, temos unha diferencia de habitantes moi grande, non? Pois claro, non andamos, non, non temos a mesma empatía nunha cidade grande, porque cada un anda ao seu, chegamos a Ourense, temos aínda temos menos empatía que un, cun povo pequeniño, porque andamos tamén ao seu. Entonces, eso eu creo que determina un pouco eh, ese, ese estado de, de, de axuda de uns aos outros que fai que non haya, haxa tanta, tantos temas de acoso, tanto eh, acoso como, ou violencia de xénero como outro tipo de acosos. Que pode facer a FAPA en coordinación cos docentes, alumnado e familias cando se detecta un caso de acoso ou violencia de xénero na escola? Como ben vos decía, tanto nunha pregunta como noutra, a FAPA, mmm, cando lle chega eh, esa denuncia, reivindicación das familias, sempre das familias, pode facer moito, pode facer moito, de feito, eh, o programa de igualdade que estamos levando a cabo, pois vai axudar moito a, a mm, unir e, e, e que nos escoite tanto familias como docentes, como propios rapaz, como as propias rapazas e rapaces, non? Entonces, eso é o que pode facer, facer as maiores actividades posibles para eh, poder mm, ter eh, unha visión de das persoas. Persoas, o sea, eh, da igual home que muller, pero persoa. Non? entonces esas actividades, estas, estes programas, esta, pois eh, eu que FAPA o mellor pode eh, iniciar, eh, fomentar e eh, levar a cabo. Ahora, eh, creo que o máis importante está nas familias. Os valores que transmitan a, a súa filla ou o seu fillo, O, hai xente que ten dúas nenas, dous nenos, ou unha parella, ou catro, ou seis, que xa non hai tanto tanta familia numerosas, pero Eh, aí é da familia onde ten que nacer eses valores para que despois eso se transmita na vida cotidiana. Non? Pero tanto administración, comunidade educativa, donde entramos a do, o claustro de profesorado, dirixido por a dirección do centro, e as familias e tal, aí temos que ir todos da man, o que decíamos antes. Temos que ir remar no mesmo sentido todos, e apoiarnos todos, e haber moita comunicación a comunicación é creo que o máis importante para a prevención e para o mantemento de esa boa igualdade. Pode expresar nunha frase por que é beneficioso para a sociedade vivir en igualdade de dereitos e oportunidades? Pois mira, como comentamos nas últimas preguntas, unha frase para poder crecer como persoa que só ten un xénero, aunque acaben a, para crecer como persoa temos que ser todos iguais. Grazas por participar nesta idea de Escola Libre de Violencias Machistas, Educando en Valores, Educando en Igualdade, que é un proxecto de FAPA Orense Asburgas e subvencionado pola Secretaría Xeral de Igualdade da Xunta de Galicia.